On n'a jamais représenté euh, euh, des dictateurs comme Hitler au musée Grévin. Euh, on n'a pas envie de représenter Poutine aujourd'hui. Get the